行くぞドクターここっていい敵を発見みんなこっち来て全員の行動力を奪うそれでいいだろう私は目を凝らせ これこそがイベリアのデストレッツリンゴちゃん今日もよろしくねモンスター私に続けこれ以上は進ませません本気で行くよどこに向こう中継私はあなたの影 獲物を見つけました分かった動き回るそうすればお互い手間が省けるだろう弓を引いて狙いを定めてりんごちゃん今日もよろしくねそいつらを逃がすな弦には3つの選択が敵には3種の苦難があります 待つのみだわ寝ちゃうところだった私から逃げられると思っているの 弦の振動を感じて敵を視認したいい場所ね弓を引いて狙いを定めて放つ悪くない場所だ言われなくても俺れかもな 天の振動を感じて言われなくても分かってるこちらチェンフンいい場所ね気候をこの手に宿すの世の悪行を一掃するためモンスター必要な組織サンプルの採取を開始しろ